Stop. पिलाए राजा रखो लाए राजा छप्पा छप पिलाए राजा ताब लगाए राजा बोला बोली कभी कभी the sun कौन लड़की के खुला खुला बाल लड़का पसावे के चाल भेज दो तो फोरजी के मोबाइल कि मनवा करे बतियती तो मनवा करे बतियती वीडियो कॉल राजा